xo'sh kimning qanday arzi bor aytinglar men men issiq o'lkalarda chinonchi hindistonda sayr qilib yurgan qushman chiroyli so'z aytishim bilan shuhratim el orasida yoyilgan sen aytgan joy shunday bir makonki u makonda burgut pashshaga tengdir aytdi biz pashshadan ham ojizroq el u yerga qanday boradi